Sziasztok! Szefé vagyok! Sziasztok! Szefi vagyok! Sziasztok! vagyok! Óvatosabban. Az mi? What the fuck? Az belebugott az ajtóba? Az igen. Varcsi. <laughs> Értem. Mi az a nem pedzikesd a Nem tudom, úgy már, mert félek rohadtul. Én is most másabb, mindig másabb Lili. <laughs> Jó van, itt fogjuk folytatni, jó? Jöhet a következő! Jöhet a következő!